喜欢我的影片的话，请帮我按赞、分享，然后订阅，按下小铃铛，这样你才不会错过更新的新内容哦。哎，来趁警察不注意，我讲一下在干嘛？我去走私车好了，训练一下童叔。现在警力应该够，来走私。来看看这群菜逼吧，学弟会不会漏赛。 我今天走私过一次，但是被户局抓到。这次我来考一下学弟。哎看，他妈老赛！这台车速好像还还不算快呢。我紧张嘞。 我自己做个正义的人呢，我寝室也干了很久，都没做过坏事。现在下班来做一下，敢被抓到就完蛋了。他应该他知道吧？哎，先生。先生。不是啦，我家猫要生了，我很急。哎，我家猫要生了，很急很急。你家猫要生了。对啊，对啊。 可以吗？可以啊，你要去哪里？我要去，应该是北部呢。哎，怎么那么远？哎，我家住在北部啊。可是我没有收到警报呢。什么警报？有有有人说你们你在偷车。没有，怎么可能？这我的啦。你的吗？那你靠边啊。哎，不行啦，真的很急，警官。哎，没关系啊，我带你去啊，先让我开啊。啊，车不然不然这样啦。哎，你说，我们互相讲一个笑话啦。OK 啊。啊。 好笑的话，就让我回去帮我猫接生啊！哎，好啊，好先讲啊。OK，我问你为什么有一天一只鸟灰灰它就死掉了？为什么？因为它巢吹啦，它的巢吹啦。哎，可以可以，这个可以。样怎么样？哎，换你们讲一个。哎，有一天，哎。 小狗，哎，来我还要开车，哎，不是，你知道我这台车好像有点慢呢。 行啊，很急呢。哎哎，你很急，你还要讲笑话？哎，我想说，你们每天这么辛苦，事吗？没有，怎么可能？你觉得我在这台车像是摆脱得了的吗？哎呦哎呦，我买，哎，不要再跑了，这台车是走私的。不是，怎么可能？我跟我跟车商老板买的呢，五十块呢。 我以为老板跟我很好，他才卖我的呢。哎，这个有涡轮呢。看，极速还不够快。哦。哎，还蛮快的呢，你没有被？哎，有呢，有呢，老板没骗我呢。我他妈还还想回去做那老板的，我以为他骗我。 不行啊，慢慢聊。我这样猫要生了，很危险呢。哎，你有没有看过《迪加布》啊？没有呢。没有吗？那我可以给你看一下。你想看一下吗？什么？这样太危险了。不会啊，等等就飞太远了啦。 不行啊，真的很急啦！有没有看到？我这个车技怎么样啊？我救猫心切嘛，你知道的。你啊，你是跟哪个老买的车子可以跑的这么快？我要救那个回收厂的。回收厂会有那么好的车子？你骗我！ 它就是回收然后改装起来的吗？所以才会这么便宜啊！查一其实它引，哎呦哥，它引擎是用跑车的啊！哎，这个也用太好。哎，我车技不错哦。查一下好不好？查一下吗？查一下。可是老板说不要让人家看到车牌呢。哎。 老板就要把车牌遮起来呢，我也不知道为什么呢。老板就要把对啊，是吗？不是啊，我拿铅笔在上面画了嘛。你有看新闻吗？那个人家改车都会在车牌用纸笔画嘛。可是带你去找老板好不好？哥求你了。没事啊，我自己。 我自己会去找老板啊，我会拿我会拿好东西敲他。真你看，这老老板害我被警察追，我真的会被气死。我跟你讲，那个老板我很熟啊，他有在超商兼职啊。t h a 破漏 y 牛牛变牛人。哎，我有听说。 哎，我们最后警告了哦，要打胎喽！哎，不要打胎啦，打胎不好啦！不行了，这个车刚好，他的车被偷走了。是吗？他借我的嘞，他还借我还要去报案啊！我操！掉了。哎，不错哦。先先把它包起来，先把它包起来。 你知道我有一个绰号，叫做“屏东车神”。我快到了，我快到了，我快到我家了，我快到了，快到了。不要啦，不要打胎。不要啦，不要打胎啦。有没有？我被慢了，有没有？ 我不听，我不听，哎哎哎，我不听，我不听，什么布丁？布丁，布丁还是布丁，大布丁大不大？哎，大布丁大不大？哎哎哎哎，哎下车，哎有啦，我家我家我家在这里，我家下车下车，哎到家了，哎欢迎你们呢，哎哎先生啊，你偷车啊？ 不是嘛？那个那个车商老板骗我啊！你们应该要去抓那个车商老板诈骗呐！没有这种事情，他已经都报案了，他不会这样。哎哎哎哎哎哎！哎，这个是不是我请来的？他怎么直接拿枪啊？他应该是车商的人，你惨！哎，对呢，们已经捞人来，他来找你报复的。这车商老板骗我啊！我真的被他气死啊！你真的惨了，你真的来，先来我们警察局。 好好的聊一下，哎，我们来聊一下了。哎，那个车商老板很恶劣呢，他有多恶劣？你说说看。他跟我说，他这一台，哎，等一下，我我后面我眼睛怪怪的呢。好，那我先帮你去压到车子里面。哎，你我让你先下车。哎，有了有了。OK，好。不是嘛？你知道那个车商老板呢？他跟我说，他这一台车。 他用回收的，然后捡到一个好的引擎，他说他帮我组装，便宜卖我五五十块就卖了，真的？对啊，然后只是他跟我说他这个啊车牌他是捡来的，然后用体育比赛上面画一下，然后他也没跟我说警察会追这台车啊，他妈的！我们是到有人通报说这里在有人刚那个地方有人在。 行窃车辆的样子？行窃吗？怎么可能？不是吧？没错啊！我等等带你们去找那个，我认识那个老板了。我知道他好像在一个超商当老板啊。OK 啊。对啊。我下次找他去跟你们对峙一下啦。好的，先举哈，因为好，你如果。 话你应该是会停车下来，而不是继续的不是嘛？你看我我去确认一下那个啊猫猫咪的助产士有没有到家里啊？我刚看了有啊，对不对？该那栋就我接啊，不错吧？我们严谨的调查，是不是？哎呀，可以啦，对吧？那老板骗我啊，又不是又不是我骗老板，对吧？哎呀，我早就觉得那老板怎么可能五十块卖我那一台车？ 那那台车引擎这么好，可是你好像被骗了。对啊，那老板真的急败呢？下次我就去他超商，给他放鞭炮。哎，只是那鞭炮的声音可能跟你们知道鞭炮不一样，都是的，比较响。人都有叫可能啊。哎叔啊，哎那台车真的不错呢。 还算可以啊，很好刷尾，只是时速不够快。哦。你不是要把它拿去分解？没有，怎么可能分解？我停在车库啊。是这样吗？对啊。那台五十块买来的呢？你也知道，快能能开吗？你知道我穷到全身上下只剩下七百块呢，五十块对我来说也是很多钱呢。 你怎么那么穷？我也不知道啊。我就入证之后，我明明很辛苦工作，可是钱越来越少，怎么会这样？工作不好赚是吗？不是嘛，我就人太好嘛。你看我连那种老板都相信呢。你就出道了，别人跟我借钱我都借他，但是他都不还我。哎呦哎呦哎呦，还谁啊？哎警察，你车技怎么会这样？ 放一台，你怎么可以这样讲？是吗？我想说，警察都是很严格考入进去的。哎，我们即将抵达警局。哎，哎，这里我熟呢。哎，你很常来说。哎，对啊。你先你一定是很常犯罪对吧？没有啊，怎么可能？我最。 我最不喜欢犯罪的，我最讨厌犯罪的了。没关系，我们大家来查个身份。哎，可以不要吗？汤给你带。你知道嘛。我我我要去。我知不知道什么？我之前当过黑帮卧底嘛，我怕你会不小心把我身份泄露出去。反正是在演那个《无间道》。 就对了，对啊，我就间谍摸进去，有没有？那你有查到什么吗？为什么都不来跟我们讲呢？诶，就是没查到，我才没跟你们讲啊。没查到，然后结果他们黑他们黑帮很紧呢。我说口风了，很紧。你要讲清楚，我还以为是什么女黑帮很紧。没有没有，黑帮都偷男偷男的。偷的是男的。对啊，啊，如果是男的，你你刚刚说不就更惨了？ 对，对，这样子需要口红啦，口红很紧。对了，不然不然的话就是手头很紧。哎，对对对，我手头也很紧，我全身只剩七百块。来，我们来这边好好审问。今天没有局长，我们花招很多啊！你们局长都不上班的？他今天应该是在忙，在忙吗？他去其他地方忙。你怎么不认为他是是不是去应酬啊？ 这个很难讲，来，你为什么去偷人家车商的？不是，那个那个车是我跟那个车商老板买的，他说他家有那个资源回收厂，然后有废车回收的，他把车凑一凑，然后捡到一个好的引擎，他说五十块卖我。啊。那那个车商老板是怎么怎么交代你要去哪边交车？不是，他车给我之后，他说那个车牌啊。 因为他没申请呢，因为那个才五十块嘛，所以他没钱申请车牌嘛，他就说他在起笔上面有画一系啊，就就就车牌你知道吗？你是不是有看过？什么好处？没有啊，他就很便宜卖我这台车啊，然后他跟我说那个车牌是假的嘛，所以看到警察尽量不要靠近嘛，然后我我家里的那个。 朋友打电话给我说，我家的猫要生啊。但是你们家明明是住在南部啊？没有吗？身份你是住在南部，你为什么一直往北部开？不是嘛？你我有外婆啊，我外婆家的。你像说你家，你像说你外婆家，那啊都都都是我家，都是我家，没错。啊。但是车商老板好像也不是这个样子讲的。是吗？你能不能诚实一点？ 帮我们另外一个警官回来，他的花招更多呢，是吗？你会难以招架，他会狗爬树，是不是？不是啊，我会不是嘛？他，你像是在说游泳对不对？对对对对对，狗喝水啊！我知道，我知道，哎哎哎，也不是狗喝水，不是，我说他游泳喝到水，对对对对，你你不要越讲越复杂，哎，对了，不是嘛？那老板真的配偶呢？没事，我知我知道那老板，听说在超商工作，我下次去找他。 哎，对他骗我，那他给你多少钱？他没给我钱。那你刚刚到那边交车以后呢？不是嘛，我朋友要跟我借车嘛，他给我三万块嘛，跟我借车。来，我先搜一下你身上。哎，好。 哎，那个树，我要给那个助猫咪助产士的呢。但是这些钱已经黑了，已经脏了。脏了吗？难难道你追的钱？你是不是觉得我我做这个很脏啊？我没说，但是你这你留这些钱在身上，你会被那些黑道给盯上。阿天啊，J J 啊，J Y 他们都很狠的。哎，也是啦，对，的确我要卧底，所以也是不要被他们注意啦。我要继续好好做卧底。 他们会饶你一命吗？啊，会下追杀令。对啊，他们会要我手上钱啊，他们都很抠啊，我知道。他们的花招又比警察多啊，什么狗喝水会会让你喝到呛死啊？你知道他们有多抠吗？黑帮薪水一块呢，很抠呢。但是他们是靠别的在赚啊。真的？对啊。就是靠你身上这种钱呢，所以他们很需要你这种钱呢。真的呢，好像我带的这个钱也也不太好呢，要卧底的话。我这样子是在救你，知不知道？ 哎有呢有呢，对呀，先生配合拍个照哦。哎来，哎笑一个，你先站起来呀。哎你也坐着两两边站。不是吧？坐着比较舒服，还是你要躺着？你躺着好像更舒服。哎呀，笑一下。哎不能笑，你有可能要被关了。啊要被关吗？可能啊，先做个照片啊。哎呀，照做照片需要时间啊。 哎，帅吗？你你还要按那个按钮那个 G 才可以拍照，G 有啊，有个按 G G G 就是闪光灯啊，按那个按那个 G 点，对对对哎，什么 G 点？G 那个 G 的那个点啊，点下去就有了。哎，还蛮帅的呢，有，跟我爸长得一样。跟，我他妈我才二十多岁，怎么跟你爸一样？你才二十多岁，看起来像中年大叔。不是吧？ 你知道我就很缺钱啊，我压力很大，所以才去搞那些有的没的。对嘛？你知道如果不缺钱，谁会愿意去做那种肮脏的事情？你应该去做挖矿的，他们那边现在很好赚。不是，你知道我养了七只猫咪吗？那可是你今天不是又有一只生的？对啊，所以更多只啦。你对啊。现在猫砂又贵，对不对？对啊，猫咪猫咪食物也贵啊，干都吃的比我还好呢。 你应该来我们警察局，我们那个局长他最喜欢帮助人家了。哎，我知道他很盘子，他跟、嘛？对啊，然后他有盘子的形状，路边那些穿的比较少的女生，女生对不对？哦，我知道，我知道。哎，我看过，我看过，对对对。对啊，你也知道我们没有在乱讲，你应该来找局长，可是不应该去做这种事情。我怕我性别不对啊，对吧？但是你需要帮忙，他还是会。 会跟你讲要怎么做，你去做走私车就是错的。啊，我知道，没，哎，生活困难嘛，想说，你看，黑帮薪水就一块，一块养我自己都不够了，要养那几只猫咪怎么可以？那你需要帮忙吗？你找个时间来我们警察局，我们警察局可以帮。对啊，可是我现在先想办法搞个戴罪立功嘛，搞个。 大的情报啊，哎，那你最近有盯上谁可以跟我们？像前两天有发生珠宝抢案，哎，我就觉得啦，那些黑帮一定很有很高啊。你看他们的那些枪有有多大把？他们现在好像有三四把。然后你们最近呢？我听说啦，修车帮呃不修车厂啊，大枪也很多，可是他们还算守规矩啊。对。 他们那些是自保的，还是要小心呐！哪一天他们老板封起来，那些也是很危险的。他老板一封起来，只有他阿妈可以拦得住他。他老板一封起来，那个奖金都不花。对啊。 <laughs> 哎，那你以后提提供一些情报给我们，他们么时候抢珠宝，什么时候抢银行都要讲。对啊，警民合作嘛。对你只要这样一讲，就给你十万；一讲就给你十万。 你看我，我我这么正义的人，你看我的脸，你也知道。对你，你都是全身都红红的。对啊，热情啊，共产没事，应该是红衣小女孩的后代。那我这不敢审问，好吧。没事啦，不要怕啦，晚上去梦里找你而已啦。我都不敢吃鱼啊，为什么？人鱼传说啊，很恐怖呢。哎呀，那个红衣小女孩前传就是人鱼传说。啊。哎，徐伟立很正哎。 很正吗？哎呀，我下次去看一下。哎呀，这样，这样，有的得扫地了。你有得扫地，你真的还要扫地啊？哎，而且你刚超速，我一条一条开。超速吗？哎，超速的哈。啊，我开给你，我开给你了。啊啊，再来别的。蓝茶，蓝茶不停哦，再开一。哎呀，不是嘛，蓝茶。 蓝了，那个有原因的嘛？紧急时刻嘛，到时候可以去申诉我们。如果有冤枉，你可以去申诉我们。好好好，我一条一条开。啊，啊，刚刚有没有闯红灯？诶，至少闯了三个，应该是有了一个就好，我开你一个。好一个就好，一个就好，可以可以。OK OK，有呢，开了。警察很好嘞，知道我很困难，只开一个。对啊，你开两个，你到时候哭哭了。对啊。 不足没换出呢，我可能要把猫咪拿给人家领养了呢。对呀，这样很很痛苦呢。哎呀，他们他们都像我的小孩子一样呢。那你要好好，你要好好照顾他们，你不要再这样，你当还要去扫地耶。哎，对啊。我怀念这个。我会好，我会好好的去，看看去做个矿工啊，兼职去做个矿工。好，我们再就扫地了哈。我觉得这个换了很会火，可以减刑了。 对，少一点。有有有，会会会，就是说，就是先让它扫地，不用当什么跟生人我要去赶快去看我的猫咪现在状况怎么样，生完状况好不好？请那个宠物保姆。哎，对对对，只是没有钱嘛，我那个是找认树的，帮我帮我。对啊，还有照顾，还有宠物旅馆啊，对呀，哎呀。可是这些旅馆都很贵啊。那，那你这样子也不应该这样子赚钱去。 去去养猫的嘛？有啦，我去我去北韩当矿工了。可以啊。对对对。或者去塔科夫去当一下保镖可以了。有啊，我我这个武术不错，枪技也不错。你当佣兵最赚的。对啊。对啊。可是我怕当佣兵数了，哎，那些就没人照顾了。哎，这个也是问题。对呀。好了，那你扫完地，你边扫地慢慢想。我本来要罚你三十次，只罚你十次就好。哦，谢谢嘞。 好，那你就准备去了哈。啊好好，我会认真打扫的，我会把工厅扫干净。好嘞，学弟会呢。这波学弟还不错。哎，用到电话了。 我们忍辱负重啊，我们也要坚持训练雪地啊。扫一下，把这里扫干净。我们警察对卫生也是很有洁癖的。来拔一下草，很像在国郡狼来，对拔草。 这些这些学弟判断不错，也没有。如果对于有困难的市民，他们也不会太过刁难，这样可以。来擦一下地板。 咋这么皮呢？不，我看地板很脏啊，扫一下。你确定吗？确定。扫到地板都要裂开了。没错，我跟你讲，快选举的时候，这地板市政府就会就会来铺了啦，没事。 地板有没有比较干净的？有，一直都很干净啊。一直都很干净吗？有扫一定更干净的吗？你打趴了。对不起对不起。哎，有了，我服务完了。OK 啊，OK OK。